comum diz respeito a bens partilhados por uma determinada comunidade. E eu olho para o comum da perspectiva do povo negro, que sempre esteve apartado do Estado e do capital. Então, o Brasil é um país que teve quase 400 anos de escravidão. E depois dessa situação de violência extrema e de expropriação de tudo, a abolição que muita gente fala de falsa abolição, não estabeleceu condições para que essas pessoas participassem da sociedade. Pelo contrário, a política do Estado brasileiro sempre foi de extermínio. Mas como é que a gente está viva, né? E a gente é 54% da população. Se a política de Estado é uma política de extermínio, é porque a gente partilha aquilo que a gente tem. Mas é uma partilha especialmente do axé, da energia vital, da espiritualidade. A gente normalmente fala dos quilombos como a associação de pessoas negras que fugiram da condição de escravizadas no passado. Mas o quilombo permanece como possibilidade de existência, como um mundo possível. Os quilombos do período colonial eram agrupamentos muito sólidos que recebiam também pessoas indígenas, pessoas brancas pobres, que recebiam pessoas em condição de, uma, de marginalidade, numa sociedade mais inclusiva. Tem quilombo onde as pessoas negras se reúnem e criam condições para sua própria existência, sempre abertas à interação e a receber outras pessoas que estejam à margem dessa sociedade que sempre nos excluiu. Então é por aí que eu olho o comum. O comum não tem uma dimensão racional, linear, pelo contrário, diz respeito à vida das pessoas e à complexidade da nossa vida em comunidade.